ел үшін өлу ел үшін бабалар аманаты құрсын бейшаралық отандық өмір құрсын қосыл қатарға бірлігіңді ойла елдігіңді ойла азаттығыңды ойла тіліңді діліңді ойла ойлан ойлан мың тоғыз жүз сексен алты сайқал саясат кезеңі алматыда желтоқсан жаңбырлы кезеді басқару халыққа түскен ескеді бұның арты не боларын ешкім де сезбеді дінмұхаммед түсіріле өзгеннен келді кезегі алаңға қарай ағызды жастарды өмір өзені солдаттар тұрды кезеніп автоматпен күректерін сөз айтпаққа тырысты жастар тұрып білектерін бәрінің көздегені ұлттық езгіден арылу шаршатқан бұларды оларды сайқал билікке бағыну табандап табыну жымиып жағыну шыдамның да шегі жетіп аза қалды жарылу он алтыншы желтоқсан өсіпті билік шынжырын қайыспапты жолды көп кешікпей сабыр етіп айуандыққа жатпайтын адамдыққа сан түрлі азаптан өтті тәуелсіздік жолында қандарында төкті ендеше ұмытпа тәуелсіздіктің келген жолын қалғанын кітаптан оқы мен белің сынуға тұр таянып талауда малың қамауда жанын аш көзіңді оянып қандап жоқ бәлі ұғым ұйықтайтын бар не партия совет пе әміршіл жүйе әділетсіз үкімет пе тұрмыстық жағдайы нашар жұмыскер студент пе әлде колбиннің келуі бірден бір себеп пе әділетті сот қаншалықты әділетті қайрат рысқұлбеков айыпталды не себепті әділеттілікті талап еткен топтар қалай ғана маскүнем ұлтшылдар мен нашақорлар қаншасын қинады қорлап қаншасын қамады торға шаштан сүйреп бұл қыздарды сабалады зорлап далап талап термен асын алды қол шоқпардың қанша қорлық көрсек дағы мойымадық боп шыдамды кеудемізде әлі суық қызға сол жылдардан төрт жылдан соң ашылды ақиқаттың шындықтары тәуелсіздік көп туа енді міне тұр жоғары ендеше алаңға шық қою үшін гүл шоқтар 1986 жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыған дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шевинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Бірақ қазақ енді шыдамады. қазақстанның басшылығына бұрын соңды қазақ жеріне аяқ басып көрмеген жергілікті ұлттың тыныс тіршілігінен мүлдем бейхабар өзге ұлт өкілі сайланғаны қалай өз елін басқаруға жергілікті ұлт баласынан бірде бір адамның лайық табылмағаны ма не үшін көкейді тілгілеген осы сұрақтармен 1986 жылдың 17 желтоқсанында алматының бас алаңына қарай ағылған қазақ жастарының ойында үкіметке қарсы көтеріліс жасау атымен болған жоқ әр республиканы өз көсемі басқарсын ешбір ұлтқа артықшылық берілмесін деген ұрандар ғана көтерген олар қарусыз қамсыз күйде өктемшіл билікке наразылықтарын бейбіт түрде жария етті бірақ менмен билік қол астындағы бұратана ұлттың өзіне қарсы пікір айтып бас көтере қалғанына жыландай жиырылды алматыға республиканың басқа қалаларынан арнайы бөлімдер және ташкент фрунзе челябин новосібір свердловск тбилиси уфа қалаларынан әскери күштер жеткізілді ұлт намысын жоқтап көкейдегісін билікке ашық айтқан үшін ғана темір таяқтарға жығылып сапер күректерінен өлімші жараланған шаштан сүйреліп іштен тепкіленген қақаған аязда тастай суық сумен атқыланып өрт сөндіргіш көліктердің табан жолында тапталған улы газға тұншықтырылып итке таланған аяусыздықпен ары зорланған қазақ қыздары мен намысы қорланған қазақ жігіттері оқиғадан соң жаппай қудалануға түсті бүкіл одақтық орталық теледидар 18-19 желтоқсанда қазақ жастарын ұлтшыл бұзақы маскүнем нашақор деп айыптап газет басылымдары да осыны айтып үдере шулап жатты желтоқсан қозғалысына орай жалпы 8500-дей адам ұсталып 99-ы түрлі мерзімге сотталды жүздеген адам әкімшілік тәртіпте жазаланды 300-ден аса жас жоғарғы оқу орындарынан 319 адам жұмыстан 52 адам партия 758 адам бүкіл одақтық ленин комсомолы жастары қатарынан шығарылды төлқұжаттарына бүлікші таңбасы басылған олар енді бұлай қара жұмыстан басқаға алынбайтын болып ата анасы туған туысымен қоса қуғын сүргінге тап болды оқиға құрбандары жайлы ақпараттар жым жойылып қайрат сынды қайран жас жаланың жолында мерт болды шерушілерді кінәлау мен жазалауда белсенділік танытқандар билік тарапынан жасырын марапат алып жатты кеңестер үкіметіне қарсы бұрын соңды құлақ естіп көз көрмеген үлкен көлемдегі бұл демократиялық көтерілістің шындығынан республиканың нағыз саяси ахуалынан жалпақ әлем бейхабар жатты елімізде ол оқиға жайлы айтуға жазуға тыйым салынды Қазақстандағы сол қаралы үш күнге тікелей күнәһар билік басындағылар оқиғаға орай тек жалған мағлұматтар берді. Геннадий Васильевич, были ли жертвы? Не было. Кроме того, что публиковано, никаких жертв не было. Онысы үшін ешкімнен ықпады, ұялмады. 1985 жылы кеңестер одағы компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына сайланған михаил горбачев кеңестер одағында ең жоғарғы орган съезд деген реформа қабылдады кез келген мәселені талқылауға толық құқысы бар съезд одақ бойынша бір жылда екі рет өтетін болып съездің негізгі жұмыстарымен съезде сайланған жоғарғы кеңес мүшелері айналысатын болды Сиезге халық депутаттарын сайлау ісі 1989 жылдың наурызында өтті. КСРО халық депутаттарының бірінші съезі 1989 жылдың мамырайында басталып, дүние жүзіне тікелей арнамен тарап жатты. 1988 жыл ақпанда Таулы Қарабаққа таласқан Әзірбайжан мен армян халқы арасындағы қақтығыс осы жылы бұрқ еткен Вильнюс көтерілісі. 1989 жылғы апрелде кеңестік биліктің саясатына наразылығын жасырмаған грузин халқының Тбилиси көтерілісі. Кеңестік билікке Атамекенге оралу талабымен бас көтерген Қырым татарларының қозғалысы орын алды. Осы ұлтаралық шиеленістер кезек-кезек талқыға түскен съезден қазақ халқы күн сайын Алматыдағы желтоқсан оқиғасы жайлы ақиқатты күтті. Қазақстан делегациясы съезге көп ұлтты республика халқы өзінің ұлт арманын сеніп тапсырған 99 халық депутаты қатысуда. Бірақ Қазақстаннан барған 99 депутаттың ішінде съез басталғалы екі қайтара сөзге шыққандары болса да, жел желтоқсан оқиғасын ауызғалған бірі жоқ. Сірә Қазақстанда желтоқсан қасіреті болмағандай. ел тосқан күрді келетін мүлді жайдарылып сол жылы бірақ әдеттен жырақ көрінді шылық ай тоңдырды мені тоңдырды сені желтоқсан желі ызғарлы солдырды гүлді оңдырды нұрды көңілде мұңды із қалды coşan jene Derdim deli Ayın coşan халықтың Kalktım onu Taygını Jil coşan jene Jangını Kalktım onu Taygını Jil Analar gelir Analar verir